A ayah, B beruang beruang C capung, capung, C D D Domba Domba F eh. F eh. eh. Flamingo Burung flamingo Oke ada deh, jangan lupa subscribe.